どうも、栗リです。今日は、えー、仮面ライダーウィザードに出てくる仮面ライダービーストのデラックス、えー、ビーストドライバーを開けてみたいと思います。で、これが表紙となってます。で、裏面がこんな感じです。はい、これが中身となっております。で、えー、っと、まずこれが、ビーストのウィザードリングと、 と、ファルコンのリングと、カメレオンのリングがついてます。よし、じゃあ、変身させてみようぜ。えっとね、確かこれが、こっちだね。ここかなこっちかなこっちかなこっちだ。で、ひねる。 あカメレオンで技が ということで今日はこのビーストドライバーを開けてみましたでこの中のライオンさんがすごいキンキラキンで、えー、個人的にはこの作りがすごいかっこいいなと思いますでこのパカッて開けるところとかもなんかあのすごい面白いですはい以上ですドライバーオンへんきん um.